<laughs> Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu comunidad de Tecno Total Pro Y hoy vamos a hacer unas primeras impresiones, un revisado a los nuevos de Google, los Google Pixel Así que vamos con el video bueno chicos, vamos a comenzar aquí a hablar de estos nuevos terminales recién presentados hace unas semanas, nuevos bebés de Google, Google Pixel y Google Pixel XL. Unos terminales que actualmente están rompiendo el momento en los Estados Unidos, se encuentran totalmente agotados. Y bueno, es que la gran ha apostado con todo con estos nuevos terminales, unos terminales sin duda que serán top y van a estar compitiendo con los topes de gama de, lo, de, de su competencia, Samsung, iPhone y se puede decir que ya está superándonos en algunas especificaciones, ya que ha fabricado, diseñado software, hardware, todo completamente fabricado por Google. Empezaremos con la parte del diseño y es que es un diseño completamente innovador. Por la parte de atrás vamos a encontrar abajo metal y arriba una parte en cristal, un diseño que se diferencia completamente de su competencia y a mí lo personal me ha gustado bastante, ya que me imagino que eso es lo que habrá querido hacer Google, diferenciarse del resto, que cuando una persona esté en la calle y tenga un terminal, se vea que ese es un píxel y eso es lo que ha querido hacer Google y lo ha hecho bastante bien. También vamos a encontrar una cámara de 12.5 megapíxeles con una apertura 2.0 FP para así tener una mejor iluminación y un mejor enfoque a la hora de tomar las fotos. Vamos a detenernos aquí en la parte de la cámara y es que Google ha hecho bastante hincapié en lo que es la cámara de estos nuevos terminales, dejando hacia atrás la mala fama de los Nexus que traían mala cámara y mala autonomía. Pero en este caso con estos nuevos terminales no será el caso ya que esta cámara tiene unas funciones bastante buenas y es que trae un modo ráfaga, es como una función que trae el iPhone que tiene un modo ráfaga, pero aquí Google la ha innovado ya que a la hora de tomar el modo ráfaga el terminal mediante algoritmos va a seleccionar la mejor foto para ti y esa es la que te va a poner, no va a quedar movida ni nada. También podríamos destacar que cuenta con el modo HDR Plus pero también una versión vitaminada del HDR, ya que no va a tener unas tomas largas, sino va a tener varias tomas cortas para así unir todas esas fotos y hacer un mejor, eh, una foto para ti, para el usuario, para que tenga una mejor satisfacción al ver la foto y una mejor calidad, obviamente. A la hora del estabilizador óptico que nos ofrece estos nuevos terminales Google Pixel y Google Pixel XL, también se podría destacar y es que en la presentación de estos nuevos terminales, Google ha hecho bastante hincapié en esto, ya que bueno, si es como lo presentaron en, la, en, la, en su presentación, sin duda será algo increíble, esperemos tenerlo a la mano ya que pues ahí es cuando se mide si es verdad o no, ya que ha sacado una puntuación de 89% en una empresa famosa que califica las cámaras de los terminales, superando, dejando por atrás al iPhone 7 Plus, dejando atrás al Samsung Galaxy S7, a muchos de sus competencias, así que esta cámara sin duda va a ser o es una de las mejores del mercado, pero es cuestión de que la tengamos a la mano como ya le comenté anteriormente. Seguimos en el apartado estético y es que también vamos a encontrar por la parte trasera el sensor de huella dactilar, un sensor de huella dactilar bastante rápido. Por la parte de adelante vamos a encontrar un panel de 5 pulgadas en el caso del eh, Google Pixel con una resolución de 1080 píxeles por pulgada. En el caso de el Google Pixel XL hemos encontrado una pantalla de 5,5 pulgadas 4K Quad HD. Las dos cuentan con Corning Gorilla Glass y está fabricada en un panel Super AMOLED. Por los lados vamos a encontrar lo de siempre, botón de subir y bajar volumen, botón de power. Por la parte de arriba vamos a encontrar el jack de 3,5 y el micrófono de cancelación de sonido. Por la parte vamos, vamos a encontrar el conector para cargar y los dos altavoces. Y bueno chicos, ahora vamos por el apartado del software y es que estos nuevos Google Pixel vienen incorporados con la última versión de Android 7.1 no como era de esperarse. Y vamos a destacar aquí una opción que Google ha querido implementar bastante bien en los nuevos Google Pixel, que sería Google Assistant, que es un asistente personal en tu teléfono, algo parecido a Siri, pero Google ha querido diferenciarse bastante más, ya que este nuevo Google Assistant va a tener mucha más conversación, más interacción con el, con con el usuario. Podríamos hasta jugar, eh, hacer lo que nosotros preguntarles y hacer lo que nosotros queramos con este Google Assistant, que pronto esperemos que estén en los otros terminales. Por los momentos solamente es exclusivo para los Google Pixel y Google Pixel XL. En la parte del hardware vamos a encontrar unas especificaciones bastante top y es que vamos a encontrar con un procesador Qualcomm Snapdragon 821 Quad Core con 4 GB de memoria RAM para ambos dispositivos en versiones de 32 y 128 GB. No son eh, las, mejores especificaciones de unos terminales, pero recordemos que no solamente se trata de numeritos, sino también se trata del software y lo que va incorporado en este terminal que hace que estos terminales Google Pixel y Google Pixel XL sean unos terminales completamente top y estén súper, súper rápidos. Y pasemos ya rápidamente a la parte de la autonomía algo que, pues bueno, en los Nexus los terminales anteriores de Google eran bastante criticados esta apartada de autonomía. Yo en mi caso tengo un Nexus 5 y la autonomía, pues ni hablar de ello. Y es que en este caso el Google Pixel y Google Pixel XL han roto esa barrera, ya que en el Pixel XL vamos a encontrar una batería de 3550 mAh y en el caso del Google Pixel normal vamos a encontrar una batería de 2700 mAh con una autonomía que supuestamente rondan de 6 a 7 horas. Ya es cuestión de que otra vez lo tengamos en la mano para probarlo. Y es que los precios de estos dos dispositivos rondan de 600 a 700 dólares en la página oficial de la Google. Ya en páginas alternativas, por ejemplo Amazon y otras páginas, ya estaría <laughs> rondando los precios de 800, 900 para adelante, algo que me parece bastante elevado de precio. Y igual en la descripción de este video les estaré dejando el link a la página oficial de la Google para que se, si quieren ver eh, y cómo es la opción de comprar estos dispositivos pueden hacerlo si son de Estados Unidos, pero antes que nada decirles que está pero esto me está completamente agotados, así que bueno, ya sería comprarlo, esperar a que llegue a nuestro país y todo. Eh. No olviden suscribirse, no olviden darle el botón de like, no olviden dejar en los comentarios qué tal les parecen estos nuevos Google Pixel, los nuevos bebés de Google, si les ha gustado, si no les ha gustado, déjenme en los comentarios que yo les estaré leyendo y estaré respondiendo y bueno. No olviden suscribirse, no olviden darle el botón de like, seguirme en todas las redes sociales que estarán allá abajo en la descripción de este video. Y también déjenme en los comentarios qué tal le parece esta nueva sección que quiero abrir en el canal de como noticias o algo así o review de terminales. No lo tengo en la mano, pero bueno, es como una especie de review, primeras impresiones. Déjenme en los comentarios qué tal le pareció. Y bueno, esto sería todo el video por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.